Начинается высадка второй волны десанта. Со второго этажа гранатометчик стреляет по БМП. Экипаж поврежденной машины старается вывести десант из боя. Разбитая гранатометом гусеница рвется на повороте. механик водитель умудряется вывести машину из-под огня на одной гусенице. Гранатометчик обнаружен. Снайперы не дают ему уйти, но и не могут достать, так как он залег за укрытием. навестить его отправляются. Механик-водитель осматривает неисправность, а БМП между тем продолжает бой. Необходима замена гусеницы. Водитель не знает, как скоро сможет в такой обстановке добраться до них эвакуатор и на всякий случай отправляется за новой гусеницей. эвакуационная машина прибывает незамедлительно. Будем, будем, Как всегда, под огнем противника командир эвакуатора цепляет БМП и вывозит. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мышин. ANNA News, Сирия.